Доброго ранку. Ми прибули в Талін. Це мої апартаменти. Хлопці, ми приїхали в старе місто. Ще гору покажу. Хлопці, ми в церкві Олімс на вершину. Білет стоїть 2 євро для дитини, а для дорослих З цього міста можна побачити всі шпилі цього міста. Зараз ми їдемо в кадріорки Пірітон. Туди можна добратися по одежку. метрів. 314! Як ця людина могла построїтися? Білет туди коштує 10 євро. Це 300 гривень. От ми і прийшли в Катреорг. Пішли подивимося. Це творець Петра І побудований.